Mm-hmm. Thank you. Колбаса размещена в коптильной камере. Теперь следует довести температуру в самой камере до 80 градусов. После этого последует режим обжарки при температуре 80-90 градусов в течение около часа. За это время колбаса хорошо обсохнет и покраснеет. Дальше обычная варка, но совмещенная с режимом копчения. Температурный режим 80-85 градусов. И до достижения температуры в центре батона 69-70 градусов. А дальше обычное охлаждение, выветривание, холодильник и дегустация.